10 жутковатых масок прошлого. Маска чумного доктора. Эта маска появилась во время чумы в 1619 году. Ее носили доктора, имеющие контакт с больными. Клюв этой маски был набит душистыми цветами и травами, так как считалось, что зараза передается через неприятные запахи. Детский противогаз в виде Микки Мауса. После уничтожения Перл-Харбора во время Второй мировой войны американцы опасались газовых атак и заметив, что стандартные противогазы велики детям, создали для них уменьшенные экземпляры. Чтобы внести элемент игры, противогаз был выполнен в форме Микки Мауса. Сегодня единственная выпущенная партия в тысячи штук разобрана по коллекциям, а этот противогаз считается одной из самых отталкивающих версий мультяшного мышонка. Маска самурая. Японские самураи помимо своего обмундирования носили маску «менпа». Помимо своего прямого назначения маска придерживала тяжелый шлем самурая. Защитная маска танкиста Первой мировой войны. Кольчуги использовались не только в Средневековье, но и даже в начале 20 века. Во время Первой мировой войны британские танкисты защищали свои лица от осколков, летевших через амбразуру. Капюшон для заключенных. Этот колпак использовали австралийские тюремщики во второй половине 19 века. Особо опасные преступники находились в одиночных камерах практически сутками, а когда их выпускали на прогулку, то надевали мешок с прорезями для глаз. Таким образом заключенные не могли друг с другом нормально общаться. Маска мурмилона. На гладиаторских боях в Древнем Риме выступали Мурмилоны хорошо экипированные бойцы. Помимо своего 15-килограммового обмундирования, они носили своеобразные шлемы. Прорези для глаз были защищены сеткой, защищающей глаза от колющих ударов. Намордник для рабов. Угнетенные нечеловеческими условиями труда африканские рабы в знак протеста ели землю, лишая себя таким образом жизни или временно теряя работоспособность. И чтобы сохранить как можно больше работников, их хозяева надевали на них нечто, похожее на намордник, мешающий есть землю. Маски на Хэллоуин начала 20 века. Сегодняшние маски на Хэллоуин в виде ведьмочек и чертиков выглядят очень даже забавно по сравнению с теми, которые делали дети в начале 20 века. Маска от солнца. На что только не пойдут женщины, лишь бы соответствовать модным стандартам. В 16 веке дамы выходили на улицу в черных масках. Таким образом, аристократия защищала свою бледную кожу от солнечного загара. Маска для болтливых. Болтливые и шумные женщины существовали во все времена. И чтобы заставить их замолчать, в 16-17 веке Шотландии и Англии использовали эту маску. Железная личина надевалась на хабалку, а язык зажимался тисками, тем самым не позволяя ей произносить членораздельные звуки.